ازل شیر نبود شعر حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است شعر او شعله آتش آتشش شده شیر جمعیم هم از سوکی روز شاعران را از سپاره نبوسیدم بخواب شاعران را از سپاره از سپاره نبوسیدم بخواب اسبش شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود پس نمی رفت روز شیراز نبود آفیز اگر بلکه شیراز نبود در نظری وقتی اگر روم گیری کردیان گان دل را ما سیری خسرویونا نه بنقشی روستم نه جمشید و نه با مشهد توست میشناسند ایران و دوستن سپاره نبوسیدم بخواب بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یومگاندره را ناصر خسرو یونان شاعران را مسپاره نبوسیده بخواب شیر پیوندی خوجند از کمال خاجک کمال علمش شاخه پیوندی کندک بود است و غزلش پندکی بود گرچه در گوشه تبریز بود بوسیدم بخواب شاعران را مسپاره نبوسیدم بخواب